No tengo nada, señor, que decir. No tiene nada que decir, entonces. No, no, no era mío. No. ¿Era tuyo no era tuyo? No, no era mío. ¿Estaba quién era tú? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quiénes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Yeuri. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, no, no, mi amor. ¿Cómo te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. Ya. Entonces tú no has tenido problemas No, no, señor, primera vez. qué tú te Yo lavo motores. De todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, que decir. No tiene nada que decir, entonces. No, no, era mío. No. ¿Era tuyo no era tuyo? No, no era mío. ¿Estaba quién era tú? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quién viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Yeuri. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, no, no, mi amor. ¿Cómo, te llamas, amigo? Dani Luis Peñapol. ¿Dani Luis? Sí. Ya. Entonces tú no has tenido problemas con No, no, señor, primera vez. Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, que decir. No tiene nada que decir, entonces. No. No, no era mío. No. ¿Era tuyo no era tuyo? No, no era mío. ¿Estaba de quién eres tú? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quiénes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo sí. se llama tu primo? Yeuri. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, no, no, mi amor. ¿Cómo, te llamas, Dani Luis Peña Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. Ya. Entonces tú no has tenido problemas con la policía? No, no, señor, primera vez. qué tú te dedicas? Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, que decir. No tiene nada que decir, entonces. No. No, no era mío. No. ¿Era tuyo no era tuyo? No, no era mío. ¿Estaba quién era tú? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quiénes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo sí. se llama tu primo? Yeuri. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, no, no, mi amor. ¿Cómo, te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. Ya. Entonces tú no has tenido problemas con No, no, señor, primera vez. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, que decir. No tiene nada que decir, entonces. No. No, no era mío. ¿Era tuyo o no era tuyo? No, no era mío. ¿Pero de quién eres tú? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quiénes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Yeuri. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, no, no, mi amor. ¿Cómo, te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. Ya. Entonces tú no has tenido problemas con No, no, señor, primera vez. qué te dedicas? ¿Qué tú Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, que decirle. No tiene nada que decir, entonces. No, no, no era mío. No. ¿Era tuyo no era tuyo? No, no era mío. estaba quién eres tú? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles que viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Yeuri. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, no, no, mi amor. ¿Cómo, te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. Ya. Entonces tú no has tenido problemas No, no, señor, primera vez. qué tú te dedicas? Yo lavo motores de todo, construcción y de todo.